दिल के आग डहकेला राइटर सोनू देव सुनील तो की है नाता रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन music We're not. Love you कही कान में मरल por mí. कुछ कर जा recording studio Moniari Wazza Bar. Open music. देखि त माया नगर्दै थिए नि उसकै माथि त सधैँ नि मर्दै थिए नि लोपथियो साथी उसलाई मनी कोरेउ म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बारू तू हर जा Recording Studio, Moniari WhatsApp.